расид орзуҳо ма хазон кард маро ба дидори рӯи хидиштон истак пазмон кард дилум хела даво кард айна бидани ёру маҷбурум а қиссаша рӯи амире биёрум имӯзо мебинум шо баз он вақте гоҳе гоҳе гӯё аюқа дӯстдорӣ маӯ набида гогоҳе гӯё паймони чӣ набид ба ёдиш несту гапош идов рафтаништамарам нарафтим ай хафош идов баҳрам гуфа пера дихта маносум шидак чи ҳиссияте баҳриш доштум як лаҳзада гум шидак ма дӯсти баъдиш медоштум мегуфтум ишай манаранек ҳамеша дида туи моро ҳамрӯз гиё мекуна фақат як сабаб доро зиндагиро хуб нигоҳ кунем бисёр сабаб доро ӯ фикрии рӯзакадынакадак фикри пагара ай марафтак дигар чӣ нишон метау дағдаг бл ҳаваст ёри бл ҳаваст то ҳиҷо номерай ай рӯи ҳаваст ҳар бегаҳ то дили шаб ба суҳбатҳои дуруд дароз бид гоҳе ҷанг мекардем гоҳе ошти хилоса босоз бид мегуфтумиш дӯст медорум мегуфт дуруғаи гапат мефаҳмондум мегуфтум аим маҷнуни ҳаққат ба гуфти хидиш доноу духтарак зиндагӣ тарс бид мо ошиқи сода чӣ донум ки фикри ӯ дамарс бид боварӣ надоштум аю шинаву мархела гапа ошиқо ба чашми кам набинен духтарои хапа ки фалагай дасти зан мано хела манда шадора дарахти макри зана дидем ки чанд раша дора дилу манда шадора ай духтарои замон уво кабутар шидан намастан дар як макон қавли марди додем ао шикастак паймона дар як дақиқа бурда тонистак ишқи ноайёна кӯшиш кардам ки дар ишқ ба як чишава сазовор савдои бахти хечау монда ниятам қатиҷ рӯи тахт ба барбод додад тонистад орзуҳояши бачара ӯ духта ба дӯст медоштад ҷурагиву бачара вақте ки ма дӯст бидору мусалом ки набадига номуси мардии ма ки ҷо мемона ӯ чен дига чанд боре разбор шидем ҳамашайрӯи рашки ма буд рӯзи рафтанаш рехтани борону ашки ма буд